Hopa assalomu alaykum mana bugun veb dasturlash front end yo'nalishi bo'yicha ikkinchi darsimiz ikkinchi darsimizda mana bugun media bo'yicha o'tamiz darsimizni papkada qolamiz ana bu. hop ikkinchi dars audio video rasm va link buni yaratib bo'lganimizdan keyin papkanimiz ichiga o'zimizga kerakli bo'lgan videolarni videoni e, imijni va audioni solib qo'yishimiz kerak bo'ladi video menda tayyor kopirovat qilaman choy ikkinchi darsga hozir papka ochib qo'yishim kerak katta proyektlarda papka ochib qo'ysak o'zimizga qulay bo'ladi mana videoni ichiga papka qo'yishim kerak qo'ydim endi image uchun papka ochamiz image va audio uchun audio image audio va rasm Hop, endi rasmlar olib ko'rishimiz kerak. Bizda mana hammasi tayyor. Muzika, rasm. Copyright qilaman. Frontend bo'yicha Rasmni tashab frontendni mana qo'yaman audioni audio papkamizga tashlab qo'yishimiz kerak bo'ladi ho'p endi vizual studioga o'ta olamiz vizual studio ctrl a bilan har doim iloji olamiz va qilib ala olamiz endi tag yana bittasi css papka ochishimiz kerak css papka audioda bor muzika cssga ochishimiz kerak cssga main nuqta css vilkani o'chirib qo'yamiz cssni yopib index ochishimiz kerak index nuqta html html birinchi bo'lib qo'yamiz hop endi shift bilan har doim bunday birni bosamiz birgalikda html beshinchi versiya unga tasimiz media va link titlimizni yaratib oldi endi buni live serverda ochishimiz kerak bo'ladi live serverni rashiani mana buni ko'rsak bo'ladi mana media link deb chiqdi ikkita oyni gazetni ochishimiz kerak bo'ladi buni ham ikkita Hmm. bu ikkitani ikkitani joylashtirdik buni hop endi birinchi qiladigan narsamiz onlayn serverda narsa chiqib keladi boshqa hop har doim birinchi darsimizdan oldin eslatib o'tishimiz kerak link linkdagi yozamiz jrefga slash qo'yib css ni ichidagi main ni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi mana main ga hozir narsa yozib ko'ramiz ya'ni e, ga rang berib ko'ramiz body hammasi uchun javob beradi body background color black mana biz laser o'zgarib berdi brauzerimizda qora rang o'zgardi yoki boshqa red mana zaryadka o'zgarib berdi demak biza men sessiyasi to'g'rilangan hozir o'chirib turamiz linklarni ulab oldik endi badiga qismga o'tamiz hop birinchi tegimiz image tagi bo'ladi mana imagega enter bosamiz slash qo'yib kerakli rasmni olamiz mana Header rasm frontend developer jpeg faylimizni bu jpeg faylimiz hop ochib qo'yishimiz kerak qurilmamizdagi rasmlarni chaqirib oladi va ikki usulda bo'ladi bittasi qurilmamizni ichidagi bizni papkamiz o'zimizga saqlanib qo'ygan papkamizdan yuklab oladigan bo'lsa ikkinchisi bizni internetdan прямой joylab beradigan ссылка bilan chaqira oladigan tegimiz hisoblanadi imish tegi orqali mana imish tegimiz orqali faqat qurilmamiz orqali bo'lyapti endi internetni rasm olib kelishni ko'ramiz internet internetdan rasm chaqirib oladi internetda rasm olib ham xuddi shunday image deyilgan bajar imijga sourcega https protokolini qo'yamiz http http oh, shift bilan jini bosamiz ikki nuqta qo'yiladi ikkita slash qo'yiladi pixum nuqta fotos mana fotos pixel fotos endi razmerlarni beramiz wizga to'rt yuz slash qo'yib piksel berishimiz shart emas bu yerda uch yuz bizga hozir internetdan to'g'ridan to'g'ri rasm olib kelib beradi mana rasmimiz hop endi alternativni vazifasi bor o'zi web developer jpeg ga qarang alternatdan keyin bo'ladi mana wizga to'rt yuz piksel wiz berildi mana bitta o'tib olamiz va heightimiz uch yuz piksel hop mana ikkita rasm joylashib oldi mana bu bizni qurilmamizdan kelgan rasm mana qurilmamizdan shu keldi bizga qurilmamizdan kelgan rasmimiz shu bo'ladi mana bu internetdan keldi to'g'ri demak biz bergan to'rt yuz pikselimiz bu bunaqasiga ishlayveradi bizga gorizontaliga va bergan uch yuz pikselimiz heytimizga ishlayveradi vertikal bu ham xuddi shunaqa mana gorizontal vertikal bizga alternativ qanaqa vazifa bajarib beradi ho'p alternativ mana masalan error deversak hozirchalik bizda mana ishlab turibdi rasmlarimiz ikkalasi ham developerdan mana develop deb qo'ydik bu ishlamayapti hozir mana error chiqib turibdi error rasmimiz error bo'lib qoldi mana hech qanday rasm bunaqa turdagi rasm yo'q deyapti mana app developer deb qo'ydim mana bizga mana chiqib berdi bu alternativ bizga rasm hech qanaqa mavjud bo'lmay qolgan paytda rasm faylimiz buzilib qolgan paytda yoki rasm o'chib ketgan paytda brauzerimizdan backend qismimizdan saytimiz admin tomoni o'chirilgan bo'lsa shunda error yoki boshqa noma'lum xatolik yo bunday rasm mavjud emas degan yozib qo'ysak bu foydalanuvchi buni tushunadi degan maqsadda qo'yiladi bu ya'ni o'z o'ziga yo'qolib ketmaydida hech qanaqa shunchaki chiqarib qo'ysa bo'ladi shunaqa yozuvlarni bundan qutulishni alternativ alternativ audioga ham qo'ysa bo'ladi video tagiga ham qo'ysa bo'ladi hammasini alternativ ishlatsa bo'ladi hop endi chiqib bunga audio tagi audiolarni qurilmamizdan yuklab beradi mana audio tag mana audio tag ham xuddi image tag kabi audio deb yoziladi mana audio source bor source degan asli manba manbasini kiritinyapti. slash qo'yamiz mana audiodagi bitta mana audiomiz audio mana hop endi bunga mp3 dan keyin qo'sh tirnoqdan keyin biz bunga controls degan atribut berishimiz kerak controls bizga xohlasa mana mana bu yerdan skachat nimasi saqlanib qo'yaveradi bizga загрузка qilib yuklaveradi skors воспроизведение bo'lmasa mana bizga tezlashtirib beradi audioni demak bizga controls degan atributimiz kerak ekan controls muzikani razvodka qilib turadi o'ziga boshqarib turadi muzikani mana hamma shu kontrolslar skachat скорость воспроизведения hammasi biza kontrolsda jamlangan kontrol shuni hammasini o'zini ichiga oladi kontrolsiz ishlamaydi audio shuning uchun kontrol bo'lishi shart ho'p endi videodagi o'tsak mana videodagi videoga ham xuddi shunday image audio va video uchalasi bir xil mana bizga video saqlanib qo'yganmiz o'zimiz qurilmamizni papkani saqlanib qo'yganmiz boya hop mana videomizni ham qo'ydik video mana chiqdi bizda video bo'lsa mana endi bunga ham viz bersak bo'ladi viz yuz piksel va heytimiz 300 piksel hop mana biz video tagini ham joylab oldik mana video audio image mana mana image mana image audio video hammasi bizga tek hisoblanadi mana controls degani control source hammasi attributlar hisoblanadi bizga alternat ham atribut hisoblanadi attribut ichidagi effektlarni bizga qo'yib beradi joylashtirib beradi endi brauzerni ko'rganingizdek mana chiqib keldi controls qolib ketdi bunda ham bu yerga ham controls qo'yishimiz kerak mana e, wizdan oldin qo'yiladi bu controls boshqarma videoni ham boshqarib turadi mana video ishlab video ishlab turibdi bizda ham controls boshqarilyapti video ovozni chiqarsa bo'ladi boshqarsa bo'ladi kattartirsak mana videoni mana bu yerda ham skачать sqrt kartinka kontrol sizga bajarib beryapti hammasini hozir bizga endi yozib qo'yishimiz kerak hmm, qurilmamizdan video olib kelib beradi uni demak bizga imagedagi rasm olib kelib berar ekan mana image audiodagi bizga muzika fayllarni olib kelib beradi faqat audio emas boshqa ovozli turdagi audio formatdagi hamma effektlarni bizga olib kelib beradi bu videodagi bizga videolarni olib kelib berar ekan xohlasak kino qo'yib qo'yishimiz mumkin saytimizga Hop, bularni ko'raylik. Endi video tagida yana bir qancha elementlarimiz bor. Controls keyin yozishimiz mumkin mana auto play deb. Auto play. Auto play bizga videoni o'zi avtomatik ijro qilyapti. Mana bir marta bersa, yana o'zi avtomatik ijro qilib boradi. avtoplay mana bizda avtoplay ishlab turibdi image bor mana bu internetdan olib image mana bu audio mana bu video mana hammasi ovozlar kontrolsiz qolib ketmasligi kerak avtoplaydan keyin mutip degan bizni atributimiz bor mutip mana bizga video o'zi boshlanib ketdi avtoplaydan lekin bu yerda ovoz yo'q mana mutip degan o'zi ovozni o'chirib qo'yadi Ba'zi televizor pultlarimizda ham muted degan yozib turadi. mute degan Muted ovozni yo'qib qo'yish. Muted bor, keyin yana bir atributimiz bor bizda. Ya'ni poster. Poster degan atribut bor. Posterga source-ni ochishimiz kerak mana. Poster bizga videomizni ustiga mana rasm qo'yib beradi. Xuddi YouTube'da qo'yadigan kabi. Posterga mana slash qo'yamiz va imijimizni joylashtirib qo'ysak bo'ladi. imijni joylashtirdik hozir biz avtoplayni o'chirib qo'yay avtoplay bizga xalaqit qilyapti ishlashga mana bizda video tagida mana ustiga rasm qo'yildi poster tagi orqali mana endi boshqa video qo'yaylik uni ko'pincha avtoplayni biz reklama qo'yayotgan paytda o'zi avtomatik boshlanib ketishi uchun avtoplay tagidan foydalanishimiz mumkin yoki bir reklama oddiy saytimizda qisqaroq e, reklama videoroliklarni qo'yib qo'ysak bo'ladi controls bilan ovozni o'chirib qo'yishimiz kerak muted poster poster ham kerak mana poster ustiga bizga afsh ko'rib turadi bunga videomizga hozircha hammasi joyida hamma tekin ishlayapti mana mana hammasi joyda endi link link o'zi nima bitta misol bilan ko'rsatsam yo bitta yana bittasi qolib ketdi bizda hop endi youtubedan прямой ссылка orqali video olib kelishimiz kerak youtube точка com saytidan mana bizga youtube точка com saytini hozir ochib beradi Masalan, bu video. Videoni pauza qilib kerak. kerakmi? Pauza qilib, copyright HTML kod degan ustiga bitta bosamiz va bizga promoy copyright qilib beradi bizga bu. Keyin qo'yadigan joyimizga sichqonchani olib kelib, Ctrl V ni bosamiz mana. Bizda chiqib keldi. hammasi mana iframe tagi orqali keladi bu iframeni o'zimiz yozishimiz shart emas o'zi hammasi berilgan bo'ladi mana vizini to'g'irlasak bo'ladi faqat vizini masalan to'rt yuz piksel va heytini uch yuz piksel qilib qo'ysak bo'ladi mana bizda hozir bizda videoda youtube'da загрузка bo'layotgani uchun yaxshi ishlamayapti videomiz lekin bu videoda hammasi keladi title indiradi amirdan o'z titlelar bilan birga berilgan bo'ladi titlni xohlasa o'zgartirish bo'ladi frame border accelerometer allow screen sevi mana javascriptga tegishli bular allow full screen iframe tegi orqali biz to'g'ri youtubedan ssilka orqali copyright html kodi orqali o'zimiz saytimizga joylashtirib qo'ysak bo'ladi o'zimizni shaxsiy kanallarimiz orqali olasak silka olib bo'ladimi hop endi ularni hammasini branketlikda kommentariyga olib qo'yishimizni boshlaymiz kommentariyga olib qo'yamiz o'ziga berishi mumkin hozir men nimaga bitta bitta kommentariy oldim buni sababi bor chunki hozir men hammasini birdaniga belgilab kommentariyga oladigan bo'lsam mana qurilmamizdagi rasmlarni chaqirib oladi va internetda rasm chaqirib oladi audiolarni qurilmasi yuklab beradi hamma kommentariyga olingan yozuvlar bizda brauzerimizga chiqib qoladi kommentariy olingandan keyin masalan qarang kommentariyani ochib qo'ydim men brauzerga chiqib qoladi bu narsa shuning uchun bitta bitta kommentariyasiz teglarda komentariyga olib qo'ydim mana bizda hech narsa yo'q hozircha komentariyga olingan ishlamay turadi ba'zi vaqtinchalik endi link tegi ho'p link tegidan a tegidan foydalanamiz mana link bu bizga link funksiyasini enter bosamiz hijrefga masalan hozir bu yerdan bitta ocha olishimiz mumkin indeks aloqa sahifasi sahifasi sahifasi va nuqta html ochib qo'yamiz bitta aloqa sahifasi hozircha menga sizga aloqa sahifasiga mana bir narsa yozib qo'yishimiz kerak biz bitta image olib kelib qo'yamiz image image mana frontend mana keldi bizga endi aloqa sahifasidagini ko'ramiz yordam ochishimiz kerak bitta rasm keldi bizga buni berib qo'yamiz hop viz to'rt yuz piksel va haytimiz uch yuz piksel berib qo'ydik mana kichikroq bo'ldi mana hop endi ikkalasini tegi orqali bog'lab olishimiz kerak bo'ladi hozirda misol ko'rsam nima kun ko'chkur sayt ekranimiz mana kun tochkur ham hozir ba'zi bir addagi link teglarini ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi f 12 ni bosib kodlarimizni ochib olamiz hammasi yuklanib bo'ldi qarang o'zbekiston degan joyda mana a tagi turibdi ko'rayotgan bo'lsangiz mana a taglari turibdi mana bitta mana a tagi a tagi ochildi mana va a tagi yopildi mana slash bilan xuddi shunday bergan bular ham o'zbekiston degan bizni blankimizga o'tish uchun atagdan foydalanganda bunaqa biz ham xuddi shu atakdan foydalanib boshqa bir sahifalarga o'tib ketishimiz mumkin atak bizga shu narsani vayron qilib beradi uni atagi masalan aloqa sahifasiga o'tish bo'lishi mumkin mana bu ham link e, ga o'xshab bizga aloqa sahifasiga o'tishni xohlagan narsamizni yozishimiz mumkin aloqa sahifasi endi hozir bunga ham slash qo'yamiz aloqa sahifasini kiritib qo'yishimiz kerak uni так endi aloqa sahifasiga bu narsa kirishimiz kerak aloqa sahifasiga ham a tagini qo'yamiz va hijrfga qo'yamiz endi narigi sahifa bilan indeks htmllarni bog'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi oldingi sahifaga o'tish mana oldingi sahifaga o'tib ketishimiz kerak bo'ladi hop mana mediamizda hozircha hech narsa yo'q aloqa sahifasiga o'tish bizga mana bu sahifaga o'tib berdi mana oldingi sahifa aloqa sahifasi oldingi sahifa aloqa sahifasi mana bizga link shuni vazifani bajarib beradi mana xuddi shunday ishlatsak bo'ladi linkni mana Yurtimiz mana xuddi shuni ishlayveramizga. Hop, mana index html ni o'rniga biz xohlagan bitta saytimizni manzilini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Masalan, kunuz saytini manzili mana. Kunuzni kopirovat qilamiz va sayt qo'yamiz. kun.uz aloqa sahifasiga o'tish va kunuz saytiga uni o'tib ketadi bizga link orqali xohlasa googlega o'tsak bo'ladi bizani google nuqta com sayti google nuqta com saytiga o'tsak bo'ladi hozir hozir men tozalashmi bu yerga hozir https protokol qo'yilishi kerak edi sayti mana copyright va start hozircha yaxshi ishlamayaptimi atagi lekin har doim o'zini vaqtida ishlab beradi google com saytini silkasi sal boshqacharoq edi shuning uchun ishlamayapti shekilli bu mana hozir ko'rib o'tgan mavzularimiz bugungi shulardan iborat edi mana media link mana bizga image tagini ochib qo'yishimiz kerak endi image ochildi bu birinchi tegimiz qurilmamizdagi mavjud bo'lgan papkamizni ichida saqlanib qolgan mavjud bo'lgan rasmlarni bizga olib kelib beradi source orqali manbasi bilan olib kelib beradi bu esa http protokol orqali internetdan bizga to'g'ri rasm chaqirib beradi hop audio tegi orqali biz audiolarni olib kelishimiz mumkin buni qurilmamizda bo'lgan audiolarni ochib qo'yishimiz kerak video tag orqali mana kontrol bizga videolarni kontrol qilib berar ekan mana muzika mana bu yerda hammasi bor mana qo'yib qo'ygan ustiga qo'yib qo'ygan poster rasmimiz turibdi hozir control smuted ovozni yo'q qilib berar ekan poster mana ustiga rasm qo'yib berdim mana frontend developer degan rasm qo'yib berdim hammasini width to'rt piksel height 300 piksel hammasi joyida hammasi berilgan hop bugungi mavzu mana media va link mediaga hozir shu narsalar kiradi audio video va boshqa narsalar hop endi orqasiga backgroundga rasm olib kelishni o'rganamiz hozir orqa backgroundga rasm boshqa backgroundga rasm olib kirish uchun biz boyagiday qo'yib olishimiz kerak aloqa sahifasi index html faylimizni ochib olamiz va e, css ulangan ikkalasi endi badiga yozamiz hmm, badi tagiga qo'shtirnoq ochib background image degan o'zi bor url yozishimiz kerak bu ham bizga manba ссылка bo'ladi mana xohlasam image'dagi frontend developerni qilib qo'ysak bo'ladi bizga kelib berdi hop hozirchalik bularni hmm, bizga kerak emas o'zi orqa background rasmimiz kelib oldi background orqa fonga rasm olib kelib oldik mana mana buni o'chirib qo'ysak oqarib qoladi mana buni orqaga qaytaramiz background berib xohlasa bunga ham internetda rasm olib kelib qo'ysak bo'ladi заображение. o'ziga rasmga berdim endi hozir bunga bittamasi background degan joyiga background repeat degan e, hozir mana yopishib yozdim ish tugallandi bu yerda background repeat degan bir tegimiz bo'ladi background repeatga hozir biz yozib qo'yishimiz kerak no repeat degan no repeat degan yo bittasi bo'lsin degan bitta bo'lib qoldi bitta background size imizni ham berib qo'ysak bo'ladi background size hop yana yuz protsent mana bizga 100% protsentlik kelib oldi rasm bunaqasiga mana gorizontalimiz mana 100% bo'ldi va heightimiz ham 100% dan oshmaydi o'zi mana o'zicha turibdi hammasi gorizontal mana vertikalimizga bizga backgroundimizga ham kelib berdi rasm xohlagan rasmimizni olib kelsak bo'ladi bu yerga rasm sifati mana biroz buzilib ketgan chunki o'zimiz ishlash maydonimiz katta xohlagan mana rasmimizni ustiga bosib ustiga shoshani o'ng tugmasini bosib sahra kopirovat url kartinkani yozamiz kopirovat url kartinka mana mana url degan joyiga qo'yishimiz kerak bo'ladi faqat unga berdim boyagiday bunga yuz hash berib qo'ysak ham bo'ladi yo ellik vh baribir tushunib turibdi backgroundga mana repeat berildi no repeat degani mana no repeatni olib qo'yadigan bo'lsak biz no repeat va background size olib qo'yamiz faqat o'zida turaveradi mana ko'p bo'lib turaveradi faqat rasmni o'zi hajm bo'yicha joylashib beradi bizga mana rasmni hajmi shuncha ekan mana rasm qancha kichkina bo'lsa o'shancha rasm ko'payib ketadi mana rasmlarimiz bitta bitta joylashib turib olgan bizga mana backgroundlar mana mana shu bo'ladi rasm bitta bitta qilib joylashib oladi background repeat esa bizga yo'q faqat bitta rasm turishi kerak degan bildiradi mualliflik degan mana bugungi darsimiz shunday iborat edi xayr sog' bo'linglar